coming from Russia. I'm working for environmental group Eco Hallo, mein Name ist Wladimir Sliviak, ich komme aus Russland und ich arbeite für die russische Umweltorganisation EcoDefense. Defense. It's uh, rainy today and uh, it's really great that all of you came. Thank you very much. Es regnet zwar heute, aber es ist super, dass ihr heute alle hier seid. and the reason why we are here today is because uh, there is a joint project between Russia and France on German uh, soil here in Lingen. Uh, it's a Fabrik to produce nuclear fuel. Und wir sind heute hier, weil es eine, ein russisch-französisches äh, Projekt gibt, um äh, äh, Brennelemente hier in Deutschland zu produzieren. This project doesn't help to save climate. It doesn't help to uh, solve the problem with nuclear waste. And it's not about economy. Uh, it's all about politics. Dieses Projekt ist nicht dazu da, das Klima zu schützen. Äh, es ist auch äh, nicht dazu da, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern es geht hier wirklich um Geopolitik. The uh, Russian nuclear industry has unlimited access to money at home from the state budget, which means it's not about money on Russian side. And uh, Russian nuclear industry also has more than enough of nuclear material, so it's not about that as well. Ja, genau. Also die haben genug Atommaterial, das haben sie alles zu Hause. Dafür brauchen sie keine Brennelementeproduktion in Lingen. It's a French nuclear industry which actually needs money, and on French side, this is why all of it happening. Ne? Es ist die französische äh, Atomindustrie, die das Geld braucht. Und genau aus diesem Grund äh, passiert das alles hier. So the President Macron on one hand made a deal with Russia to get Russian money, and on another, also at the same time, he pushed the European Commission to include nuclear to taxonomy uh, to get even more money for a French nuclear industry. Also der französische Präsident Macron hat auf der einen Seite den Deal mit Rossatom gemacht, um an russisches Geld zu kommen, und auf der anderen Seite macht er den Deal mit der EU im Rahmen der Taxonomie, um auch an europäisches Geld zu kommen, westeuropäisches Geld. And a good question why Germany participating in it? Isn't it energy and a nuclear phase out happening in Germany? It is. Ne? Und die Frage ist, warum macht die Bundesregierung dabei mit in Deutschland? Ist das nicht das Land der Energiewende? Ist das nicht das Land des Atomausstiegs? Ja, das ist das Land des Atomausstiegs. The uh, Russian uh, President Vladimir Putin obviously wants to control uh, European energy market. So that's why Russia is putting effort in it and probably putting a lot of money in it. Ne? Ja, der russische äh, äh, Präsident Putin will den europäischen Energiemarkt kontrollieren. Und deshalb äh, äh wirft er ganz viel Geld äh, hinterher, um hier diesen Deal, unter anderem diesen Deal durchzukriegen. And to convince people in Europe and in Russia and all over the world uh, in their plans, uh, they actually telling us through the media and at various conferences that nuclear power is green and we need it to save the climate, which is not true. Ne? Und äh, um die äh, Menschen davon zu überzeugen, dass das ein guter Deal ist, versucht, äh, äh versucht die Regierung durch die Medien äh, die, äh, ähm, die Story zu erzählen, dass, grün, dass Atomenergie grün ist und dem Klima nützt, aber das ist nicht wahr. So, what's the problem with nuclear when we speak about climate? First of all, it takes very long to build nuclear reactors, and so it takes very long to reduce emission. Also, was sind die Probleme mit der Atomenergie? Ein Atomkraftwerk zu bauen dauert sehr lange und es würde deshalb sehr lange dauern, bis irgendwo eine CO2-Reduktion erreicht werden könnte. at the same time, renewable energy can do it much faster than nuclear. Ne? Äh, erneuerbare Energien sind viel schneller als Atomenergie. Nuclear. Yeah nuclear power is much more expensive and take as an example this financial disaster that's going on with french nuclear industry that got to the extent where they actually want money from russia in exchange for the control of european energy market Und Atomenergie ist äh, sehr, sehr teuer. Und äh, man muss sich nur angucken, das äh, Desaster der französischen Atomindustrie, die so viel Geld ausgegeben haben oder ausgeben mussten, dass sie jetzt die russische Atomindustrie brauchen, um ihre Projekte zu finanzieren und dafür die Kontrolle des europäischen Energiemarktes abgeben. And then nuclear industry, as we all very well remember, it's a disaster with nuclear waste and its nuclear accidents that's still happening at various countries. Uh, it doesn't matter it's Russian designed reactors or Western designed reactors, if it's Japan or Soviet Union or United States, nuclear accidents are happening. And let me remind you that the most of the nuclear reactors in the world today are very old, which means there will be more accidents likely. Ne? Und wir alle wissen, dass äh, die Atomindustrie äh, nicht nur in Russland äh, große Probleme mit dem Atommüll hat und immer wieder auch gefährliche Atomstörfälle, Unfälle produziert. Das gilt nicht nur für Reaktoren mit russischem Design, sondern auch mit westlichem Design, egal ob das jetzt amerikanisch oder europäisch ist. Und äh, äh, diese Atomunfälle können passieren, gerade weil die jetzigen Atomreaktoren auch alle immer älter werden. Äh, die Atomreaktoren haben inzwischen ein ganz großes Altersproblem. Um, ähm, yeah, um, in fact, The best thing we can do for climate today is to shut down nuclear industry and shut down the places like uh, Lingen nuclear fuel fabric and uh, atomic reactors everywhere and start to replace it with renewable energy as soon as we can. Das brauche ich anscheinend nicht übersetzen. So um, in the end, I want to say that it is very important time today. A lot of people thought that nuclear, at least in Germany or even in Europe, is done. And now we have an energy wende and a new time, and now everything will be better. Now, unfortunately, we still have to fight. Das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Wir haben alle gedacht, äh, die Atomenergie äh, neigt sich dem, äh, dem, Ende zu, das Atomzeitalter. Äh, wir haben Energiewende, wir haben Atomausstieg, aber dem ist, äh, dem ist nicht so. Und deshalb ist heute äh, wieder eine Zeit zu kämpfen. And I truly believe that by joining our forces, uh, over people, over activists from Germany, France, Russia, and everywhere around the world, we can actually stop this industry because it's a time for it to die. Thank you very much. Und ich bin fest davon von, von überzeugt, äh, dass wir, wenn wir unsere Kräfte zusammentun, wenn sich deutsche, französische, russische Umweltaktivistinnen und Aktivisten zusammentun, international zusammenarbeiten, dann können wir es schaffen. Und äh, ja, deshalb herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank.